Buongiorno. Ho paura. E di cosa? Che sia troppo presto. Perché? Che ore sono? No, e non fare lo stupido, ho paura che sia presto per lui. Io non, non so niente. Anche mamma mi ha avuto giovane, figurati lei è contentissima. Va bene, tua madre. Non voglio sbagliare con lui. Ma poi non pensare che mia madre sia stata meglio con me. Saremo meglio i nostri genitori. È ovvio. Che ore sono? Sai che si fa? Ce cioè, ne mappiare uno di quei cornetti perfetti, quelli che ti piacciono. Ma lo sai che non posso. Come non puoi? Dai che secondo me lo vuole pure lui. Mm, va bene, allora tu vai a prenderli e noi ti aspettiamo qui che siamo un po' stanchini. No, no, no, no, no, no. no. E ora ti spiego pure perché. Perché se tu questo figlio mio benedetto cominci a viziarlo già da ora, questo a 30 anni ci arriva con grassone. E allora tu che vuoi, un figlio ciccione o un figlio sportivo? Mm, un nuotatore. Un nuotatore, perfetto. Allora farà il nuotatore, gli insegno io. Segno pure i tuffi. Eh, I tuffi? I tuffi. Se vuole fare il tuffatore, fa il tuffatore. Lo facciamo tuffare dagli scogli. Anzi, se vuole fare lo scoglio, eh, farà lo scoglio. Ma almeno avrebbe il posto fisso, eh. Allora è deciso. Nostro figlio Goku farà lo scoglio. Dei genitori modello. Disturbiamo Ancora non ci posso credere che sarò padre. Appena l'ho saputo ho dato la notizia al mio vecchio. Sarai nonno, papà! Non vi dico le lacrime, non piangeva da quando la mamma andò via di casa. Mi chiede se lo può prendere in braccio. Prendere in braccio chi? Papà, non è ancora nato, mancano nove mesi. Nove mesi, mi chiede scandalizzato. E poi se ne va borbottando qualcosa sui giovani d'oggi per di giorno. A sto punto dovremmo farci dare una controllatina. Che dici? Che esagerata però. O oggi sono teso. Leo sta arrivando, dobbiamo fare presto. Non così presto. Senti, lascia stare, ok? Stamattina è andata così. Tu sei stato bravissimo. Thank you. Nikon! Porca puttana! Apri! Madonna. Mm. Achille! Achille PC! <laughs> Ciao Carmine. Eh, io tengo un computer infallibile. Eh. Quelli mi vogliono fare prendere il cane. Ma cosa fa questo eh, cane? Eh. eh. <laughs> Ho pensato che qua ci sta Achille. E chi ci sta? Eh, ci sta. Chi ci sta? Eh. Achille! Achille. <laughs> e poi, oi Achille, è una coincidenza fortuita che sta qua. Io ti devo fare eh. subito sentire l'ultima eh, canzone che ho fatto. Guarda, Carmine, non è proprio il momento. Ah vabbè, che problema ci sta? La prossima volta. Eh. Però, quando divento famoso, ti scrivo un ringraziamento su CD, eh? È eh, troppo gentile. io, io sarò il nuovo Bocelli, eh! <laughs> Il mio melodico cieco, tutta la gente canterà le canzoni mie. Immaginati, eh! Ormai si una calamita, llevati la sti vestita, ma che fammi con sta carne annanzi a me. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, eh, io e te. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, io e te. Facciamo l'amore. Cristo santo! Quante volte devo dirti di non strombazzare? Ti vedo! Scusa. Poi non avevi detto che sarebbe venuto Leo oggi al posto tuo? L'avevo detto. E allora che cazzo ci fai tu qua? Sì, beh, dovevo finire di pulire i modellini delle navi con mio cugino. Eh. Dopo il terzo modellino che mi è scappato dalle mani mi ha detto che sono più utile a te. Già. Vogliamo andare? Sì. E... Charmander? No. Eh, Squirto. Ma perché gli devi dare un nome d'animale? Quando arrivò il fatidico giorno di scegliere un nome per nostro figlio, io avevo già la soluzione. L'avremmo chiamato Luke. Lo scopo della mia vita sarebbe stato potergli dire sono tuo padre. ma Alice non era d'accordo. Ci rimasi di merda. Ma le ragazze sono tutte così, quindi un po' me l'aspettavo. Bulbasaur. Dai, dai, fammelo chiamare Bulbasaur. Non ci posso credere. Sono più utile a te. Tu due cose devi fare, le chiavi e la benzina. Beh, io ricordo perfettamente di essere andato dal benzinaio e di avergli dato i soldi. Bravo, e poi? E poi devo essermene andato. Senza la benzina. Un genio. Io lavoro con un genio. Scusa. Ma scusa il cazzo! A 15 anni io ero il re del quartiere, capito? Le donne mi adoravano. Potevo sbattermene due tutta la notte senza stancarmi mai. E adesso? Adesso mi trovo a lavorare con un coglione che prima paga il benzinaio e poi va via senza la benzina. E magari lo ringrazia anche. Dai, su, questa volta passi, che tanto non dobbiamo andare lontano. Grazie. Che testa che hai però, eh? Achille. Eh. Ci accordiamo? Ti sembra il momento? Ecco, magari solo il finale. Mm. Mm. Il, il tuo destino a me vicino, ha scelto noi ed ora siamo qui per sempre in due così. Ma <clears throat> che cos'è questa mania che avete tutti quanti di cantare oggi? Roba da matti. Io dovevo fare il cantante. Cosa bevi? Rum? Whisky? Niente, grazie. Ho smesso. Sei sempre stato molto saggio. Prego. Qualche settimana fa Alice, la mia donna, è tornata sconvolta. Dice che c'era un uomo che continuava a seguirla. Qualche giorno dopo... Mm. <laughs> Scherzo. <laughs> Scherzo. Continua pure. È una cosa che faccio per divertimento. La faccio anche con mio cugino, non è vero? È vero. Vieni, Salvo. Ti voglio mostrare una cosa. Questa è la mia collezione di navi in legno. Le ho costruite tutte io, sai? E ne sono molto orgoglioso. Ogni vascello è come un figlio, cui ho dato l'anima, perché venisse su come si deve. A dire il vero prima erano molte di più. La mia flotta si è decimata per l'incompetenza dell'equipaggio. L'equipaggio sono io. Senta Levante, se sono venuto qui per dire... Hai ragione, ti sto facendo perdere un mucchio di tempo. Parla, ti ascolto. Le dicevo che la mia donna è stata pedinata, ma non solo. Ho trovato graffi sulla porta, la cassetta delle lettere completamente distrutta, la macchina rigata. E allora sono venuto a dirle, ah importi, di lasciarla fuori da questa storia. Io non lascio fuori proprio niente. Tu ti sei divertito con le mie cose? Io ora mi diverto con le tue. Ma non è la stessa cosa! Lei non c'entra niente. Quando io invece ho preso i tuoi soldi, tu eri consenziente. Ma neanche le mie povere banconote sapevano che sarebbero state così tanto tempo lontane da Paparino. Quanto è passato da quel giorno sciagurato? Te li do quei cazzo di soldi! Ma lo so, lo so. E immagino tu sia venuto qui perché ci potessimo accordare. Mm. Non in quel senso, cuginetto. Salvo. Se tu avessi continuato a lavorare per me, avremmo potuto trovare metodi più accomodanti per risolvere la gravosa faccenda. Io sono fuori, ne abbiamo già parlato. E io lo rispetto. Hai messo la testa a posto. Odio dovermi ripetere, ma sei sempre stato molto saggio. E rispetto anche la tua ragazza. Deve avere qualche segreto se con un fisico così grossolano ha saputo trasformare uno dei miei uomini migliori in uno sciatto rammollito. A proposito di segreti, lei lo sa del tuo esoso debituccio? No, perché se non paghi, credo che la cosa potrebbe interessarle. Ho saputo anche del bambino. Complimenti. Lascia perdere il mio bambino. Ancora? Io non lascio perdere proprio niente finché non riscatti il debito. Sono molto geloso delle mie cose, lo sai. Ne ho rotta un'altra. Le chiavi. Quelle della macchina. Quelle della... Lo sapevo. Lo sapevo! Passa montagna. Ma pizza. Mettilo! Me lo metto. Caro Salvo, mi ha fatto estremamente piacere la tua visita, ma ora gli impegni mi impediscono ulteriori indugi. Lascia stare mio figlio. Il tempo è cinico guardiano. Passa indifferente anche per noi che siamo così giovani. Saluti alla mogliettina e auguri per il nascituro. Lascia stare mio ora. figlio. Quando è che scadevano i termini dell'accordo? domani. Ti do un'altra settimana. Poi non potrò più aiutarti. Disturbiamo! fate! Fermi, cazzo, fermi! Fermo! Potrei usare un campanello più grande. Hai suonato? Scusa se ho tardato 30 secondi. Eh no, io madonna in casa mia non ne voglio. Ignorante, è Art Non lo so chi è, non mi interessa. So solo che quel posto è occupato. Sono dieci anni che aspetto l'Hobbit. Ascolta, se dobbiamo vivere insieme, questa casa deve diventare rispettabile. Dai, lascia, ci penso io. Mio padre, lui non pianse, non fece niente. Mi chiese solo se, secondo me, la mamma aveva fatto bene ad andarsene. Erano venuti solo per un avvertimento quei figli di puttana. Ma un vicino chiamò la polizia e li fece scappare. Riuscirono a colpire solo Alice, ma non ebbe complicazioni. La possibilità che il bambino potesse nascere con qualche trauma la terrorizzava. Non riuscii a vederlo. Un'amica mi ha detto che è nato bene, che è una bimba, che mi somiglia, ma che somiglia più ad Alice, che lei ha fatto bene a lasciarmi perdere, che è riuscita a cominciare una nuova vita e che dovevo farlo anch'io. Achille! Achille, sei tu! Eh sì che sei tu, oi! Ti riconosco anche dalla stoffa del maglione. Eh, mi ricordo ancora quando questi erano buoni e ti potevo vedere, eh! Sempre questi dolcevita culluto, lo poco frufru, diciamocelo. Frufru! <laughs> eh, oh, che succhi a me non servono più a niente ed è inutile guardare indietro. oh bello, sai qual è? Che io manco avanti posso guardare. Hai capito o no? Perché sono cieco. Ma da magnata lingua. Achille. Achille. Ma non ti spaventare, eh? A me mi sembra di aver sentito il rumore di una pistola. Ma vuoi sentire una canzone?